привет! Вы на канале Мистер Диньярс. С вами Дин. И сегодня же посылка из Китая. Мы ну, сейчас посмотрим, что там внутри. Посылка не маленькая. Посылка. Так. Вот мы поставим. Это у нас Это Майнкрафт. Это у нас инструкции по Лего Майнкрафт. Первая часть и вторая часть инструкции. Это у нас блоки травы, блоки лавы, блоки камня, блоки дерева, блоки воды. Смотрим еще, что у нас есть. Основа. Дальше смотрим. Крепежи. У нас крепежи такие. Надпись ДТД. Тоже, только поменьше крепежи у нас. О, это... Это целый мешок меня. Мы Это от скитоны, руки, то есть ноги скитона и руки скитона. И там факелы и какие-то зелененькие крепежи. Тоже еще одни крепежи и кисти для рук. Руки зомби, руки Стива. Это... Это тоже крепежи. Еще большой крепеж там. Голова крипера, вау! И ноги Стива. И ноги зомби. Батончик. Еще один батончик второй. И еще голова сила. И если еще не крепежи, только другой формы кипящих крепежи. И туловища скелета. Полки травы, полки земли и блоки дерева, наверное. И блоки воды. И, ну все, это практически... Вау! Лук! Наверное, вот это яблоко. А это кирка. Туловище, спасибо. Классно, очень классно, ребята. За это видео надо поставить большой лайк. И посмотрим поближе. Следующий пакетик хотите пакетиков так много. Это деньги. Видите, как они тишат? Это деньги, деньги. Деньги это, хотя нет. Это не деньги, это крепежи. Сейчас посмотрим. Пакетик крепежи. Это же снова и большие крепежи, чтобы конструкция у нас не рухнула. Ну, дальше посмотрим. У нас я воды и если две. Лестницы еще с воды из кухни. Итак, прибежит для покилов и прибежит для блоков. пакете разреши для длинных частей и плоских, плоских частей. Так. так. Видим. И у нас тоже крепежи и замечательный крокодильчик помощник, что меня две блоки с крепежи и основа. Еще много разных частей. следующий пакетик части для лавы, для травы запчасти и для камня запчасти. покрутим. Там хорошо будет видно. Итак, у нас есть паутинка. Вау, я думаю, что в этом наборе будет паутинка, ребята, паутинка, вот. И счастье для травы тоже крепя плоские части я камня, крепежи и части. Части для всяких деревянных блоков. Это у нас побольше пакетик, который а такой же. Блоки камня, блоки травы у нас, блоки земли и блоки дерево. Итак, там уже нет пакетиков. Коробку мы... Вот была коробка, посмотрите сами, нет уже пакетик, вот, нет. Все, коробка нам уже не нужна, и в следующем видео мы соберем пакетиков набор лего. Здесь я вам расскажу все поподробнее, ну... Но... Всем пока и поставьте лайки. Пока.